Добрий день, моє ім'я пані Олена. Хочу трошки розповісти про Київ. Ми зараз на Володимирській гірці. Я пропоную пройтися трохи мостом і побачити Київ з тої точки зору, якої було б неможливо не в 17, му не в 15 столітті, тільки зараз. Ходімо.